Усім привіт! Це огляд страйку залізничників в США. Сенсом даного матеріалу є спроба показати, як насправді звичайним людям працюється в державі, яка декларує рівні права для всіх, демократію, свободу, ще й закликає на неї рівнятись. Це, так би мовити, більш уважний погляд за лаштунки. Отож, починаємо. 1 листопада 2019 року, скоординувавши свої дії, керівники 10 профспілок виступили з заявою про участь в національних переговорах по відстоюванню прав робітників залізниці. А саме, Американська асоціація диспетчерів потягів. Братерство локомотивобудівників та залізничників, конференція залізничників, братерство залізничних сигнальників, Міжнародна асоціація машиністів, Міжнародне братерство котельників, Національна конференція пожежників та нафтовиків, Міжнародне братерство електротехніків, Союз транспортників Америки, профспілка транспортних комунікацій та транспортний підрозділ Міжнародної асоціації робітників листового металу, авіації, залізниці та транспорту. Ці профспілки об'єднали в собі більш як 105 тисяч залізничників, що склало приблизно 80% працівників, чиї інтереси будуть представлені в ході перемовин. Короткий залишок 2019 року був витрачений на організацію очних та в більшій мірі онлайн курсів для місцевих голів, секретарів, скарбників, представників законодавчих органів та нових облич на місцях, щоб мати найбільш освічених та підготовлених до боротьби членів профспілок в США. Ці дії направлені на організацію максимально ефективного лобі в інтересах трударів як на федеральному, так і на рівні штату тому що закони різних штатів відрізняються один від одного навіть в рамках однієї галузі. Такому масштабному об'єднанню передували спільні дії BLET і SmartTD у питанні просування законопроекту про розмір екіпажу, що керує потягом. Цей законопроект вимагав, щоб потягом керували дві людини. До Палати представників США в березні було внесено закон про безпечні вантажоперевезення HR 1748, а в червні до Сенату США було внесено відповідний законопроект. Цими спільними діями вдалося домогтися ухвалення закону про двох членів екіпажу на рівні штатів Невада, Колорадо та Іллінойс. Але в травні того ж 2019 року Федеральне управління залізниць ФРА відкликало повідомлення від 2016 року, яке встановлювало мінімальний розмір розмір поїзних бригад для більшості залізничних операторів у США. До речі, адміністратором ФРА на той момент був Рональд Батурі, колишній генеральний директор Conrail Consolidated Rail Corporation, що займається постачанням термінальних і комунікаційних послуг для залізниць першого класу, до якої входять компанії CSX і Norfolk Southern. Про них ми ще згадаємо. На цьому ФРА вирішила не зупинятися і негативно сприйняло звіт, який демонстрував необхідність наявності в екіпажі двох осіб на прикладі трагедії 2013 року в Лак Маджентік, Квебек, Канада, і катастрофи поїзда в Каслтоні, Північна Дакота. У першому випадку керований одним машиністом поїзд, що перевозив 73 цистерни сирої нафти, зійшов з рейок у центрі міста, загорівся і вибухнув. 47 людей загинули. Більшість 30 будівель, приблизно половина центру міста, були зруйновані. Решту 39 будівель знесли через нафтове забруднення. Однією з причин аварії, встановленої під час розслідування, була технічна неможливість одноосібно провести випробування гальм. У другому випадку ситуація стосувалася довжини потягу. В рамках відкликання запропонованого правила ФРА виступили із заявою про намір і далі перешкоджати ухвалення будь-яких законів, що стосуються збільшення чисельності екіпажів. Профспілкові діячі справедливо запідозрили в таких діях змову ФРА із залізничними корпораціями. У липні BLET і SmartTD спільно подали клопотання про перегляд до апеляційного суду США, оскаржуючи повноваження ФРА передбачати закони штатів за відсутності федерального закону. Власні петиції з цього приводу також подали штати Каліфорнія, Невада і Вашингтон. Цікаво, що до безпосередніх обов'язків ФРА входить, крім іншого, забезпечення дотримання правил безпеки, проведення досліджень і розробок на підтримку підвищення безпеки на залізничному транспорті. Голову ФРА призначає президент США. На тлі цієї боротьби залізниця Індіани, Асоціація американських залізниць і Американська асоціація коротких ліній і регіональних залізниць подали позови в Іллінойс білорусі в спробі скасувати закон про чисельність екіпажів цього штату. Таким чином, тепер і AFL CIO приєдналися до боротьби. На противагу цьому, діючи через ФРА і суди, підсилаючи до членів тієї чи іншої профспілки своїх агентів, залізничні корпорації намагалися вплинути на перебіг справ, внести розбрат між профспілками, які об'єдналися, і зняти мораторій з регулювання чисельності екіпажів. Також представникам різних профспілок було запропоновано в обмін на пост поступки для одних професій піти на скасування інших, тобто звільнити одного машиніста, але другому додати зарплату, або повернути раніше скасовані пільги, або зберегти екіпаж із двох машиністів, але звільнити частину працівників депо і все таке інше. Причому абсурдність таких пропозицій полягала в тому, що обслуговування локомотивів, вагонів і всієї периферії здійснювали різні компанії в межах однієї корпорації або різні компанії, працівники яких перебували в профспілках, які вже склали свою коаліцію. Саме такий підхід компанії щодо поліпшення становища одних працівників за рахунок інших і привів лідерів восьми профспілок до розуміння, що без спільних зусиль домогтися нічого не вдасться і потрібно об'єднуватися. Відстоювання своїх інтересів в рамках однієї профспілки і одночасне перебування в об'єднанні з іншими спілками допомогло створювати прецеденти в судовій практиці та більш ефективно боротися за права робітників, іноді навіть випереджаючи реакції компаній на запровадження будь-яких погіршень умов праці. Об'єднані ми торгуємося, розділені ми благаємо. Ен Фіні не дуже правильне формулювання, на мій погляд, у цьому контексті, але це Америка з усією її специфікою. Тим часом труднощі продовжували наростати. 11 лютого 2020 року окружний суддя США виніс негативне рішення для профспілки Smart TD у процесі про мораторій на зміну чисельності екіпажу, проігнорувавши обмеження закону про працю на залізничному транспорті, якого дотримувалися протягом десятиліть. Попри можливість подання апеляції, це стало відчутним ударом напередодні національних перемовин Асоціації профспілок із корпораціями, Перша очна офіційна переговорна сесія розпочалася 26-27 лютого 2020 року. Другу зустріч планували на 31 березня, але скасували у зв'язку з пандемією COVID-19, як і всі наступні заплановані зустрічі. Лише 28 липня скоординована переговорна коаліція CBC взяла участь у Zoom-конференції з головою Національної конференції залізничної праці NRLC Бреннаном Брананом і представниками перевізників. На зустрічі було представлено вимоги кожної зі сторін щодо питань, які їх хвилювали. Розглянуто відповідні документи. У вересні 2020 року було виграно апеляцію про зміну чисельності екіпажів. Також вдалося домогтися від компаній-перевізників повернення положень, за якими формувалися екіпажі, і збереження положень мораторію, який забороняв внесення будь-яких правок у розділах, що стосуються відмовився екіпажів доти, доки останній працівник, який перебуває у профспілці, добровільно не залишить свого робочого місця. Реакція компанії не змусила себе чекати. Галузеві видання зарясніли антипрофспілковими статтями. Риторика була в діапазоні відтверджень що вам і так платять занадто багато, страховка занадто дорога, що роботодавець на межі розорення через витрати по зобов'язанням перед працівниками, до можливості заміни живої робочої сили новими технологіями і штучним інтелектом, або залякувань, що в односторонньому порядку скоротять екіпажі після закінчення дії мораторію. Весь 2020 рік був присвячений онлайн-зустрічам між CBC і залізничними перевізниками країни. За весь час обговорень з боку компаній перевізників учасників не було внесено жодних пропозицій щодо задоволення будь-яких вимог профспілок. Такий стан справ плавно перейшов у 2021 рік. На черговій зустрічі профспілки нагадали, що їхніх членів увесь цей час просили працювати як основних працівників упродовж усієї пандемії, а ставлення було як до підмінного персоналу. Паралельно компанії блокували зусилля CBC щодо врегулювання поточних питань, продовжили й далі погіршуватися умови праці. У період з 2017 по 2022 роки із залізниць класу 1 пішли близько 45 тисяч співробітників. Під тиском акціонерів компанії відбулося впровадження системи Precession Shedale Trailroading ПСР для збільшення прибутку в короткостроковій перспективі, що призвело до різкого скорочення чисельності персоналу і бюджету капітальних витрат, збільшення довжини рухомого складу до 2-3 миль. Компанії Norfolk Southern, CSX, BNSF, Union Pacific, Kansas City Southern та інші спільно і відкрито заявили про бажання зменшити кількість машиністів до одного чергового відповідального за кілька потягів в окрузі. Протягом трьох років, незважаючи на рекордні прибутки компаній, прибуток BNSF, наприклад, за минулий квартал зріс на 9,8% до 1,66 мільярдів доларів. Не було підвищення зарплат. Так само майже всіма компаніями різною мірою була впроваджена політика відвідуваності хайвіз. Хайвіз це система штрафів, заснована на балах, у якій бали віднімають у різних розмірах залежно від того, чи відбувається відсутність працівника у будній день чи у вихідні дні, з вищими штрафами за вихідні та святкові дні. Таким чином, співробітники повинні бути доступні для роботи протягом 29 з 30 днів. Так само співробітник має бути готовий до перетворення 12-годинної зміни на 60-годинне чергування. Ще система передбачає дисциплінарні стягнення за вихідні, взяті за медичними потребами, і звільнення за відмову від позапланового виходу на роботу. Виправданням запровадження системи Хайвіс стала публічна заява компанії про те, що це вимушений захід, спрямований на забезпечення конкурентноспроможності серед інших залізничних та автомобільних перевізників. 24 січня 2022 року CBC опублікувала заяву про те, що дворічні переговори зайшли в глухий кут через несумлінне до них ставлення перевізників, представлених Національним комітетом конференції перевізників NCCC. Перевізники, як і раніше, продовжують шукати поступок від профспілок, незважаючи на те, що робітники залишилися на робочих місцях під час пандемії, відчуваючи при цьому додаткове навантаження від кадрового голоду. CBC звернулося до Національної ради з посередництва NMB ем з проханням про призначення федерального посередника для надання допомоги в переговорах. Хоч як дивно, але вже в березні коаліція BMWED ем Smart Mechanical Division звернулася до Національної ради з посередництв з проханням звільнити їх від посередницьких сесій у переговорах. У листі було зазначено, що його зусилля з досягнення мирного врегулювання поточного спору між двома профспілками і NCCC були невдалими відповідно до розділу 5 закону про залізничну працю. І щоб рада запропонувала арбітраж спору сторін відповідно до розділу 5, тим самим звільняючи сторони від посередництва. Профспілки CBC підтримали цей крок. У період з 2004 по 2020 рік, який є періодом, що охоплює останні три переговорні цикли, прибуток залізниць класу 1 збільшився на 536%. Продуктивність праці на залізничному транспорті зросла на 28%. Прибуток на одного співробітника збільшився на 736%. Ціни на акції протягом 16-річного періоду часу для трьох залізниць класу 1, що публічно торгуються, зросли на 1046%. За той самий період часу, після поправки на інфляцію, заробітна плата залізничників зросла лише на 14%. Так тривати вже не може. Ми вважаємо, що єдиний шлях до добровільної угоди із залізницями лежить через президентську надзвичайну раду. 11 квітня 2022 року NMB відмовився звільнити коаліцію BMWED Smart MD від посередництва і залишив сторони домовлятися. 25 квітня NCCC запропонував укласти тимчасові угоди з усіма залізничними трудовими організаціями, які передбачають авансові платежі в розмірі до 600 доларів. Пропозиція передбачає, що місячні виплати в розмірі до 600 доларів здійснюватимуться з травня і до кінця 2022 року, або доти, доки не буде досягнута угода щодо заробітної плати, залежно від того, що настане раніше. Потім авансові платежі відніматимуть із будь-яких одноразових пільгових виплат або майбутніх підвищень заробітної плати, які можуть бути узгоджені під час національних переговорів. Тобто виходить, якщо передбачуване підвищення зарплати виявиться меншим за 600 доларів, то різницю працівники повинні будуть повертати зі своєї кишені. На таку щедру пропозицію профспілки CBC відповіли дружньою відмовою і подали запити до НМБ з проханням про те, щоб спір було перенесено на наступний етап закону про залізничну працю, який полягає в пропозиції НМБ арбітражу сторонам процесу. НМБ ще тричі відмовляв в арбітражі, тим самим змушуючи сторони до проведення обов'язкових тижневих переговорів після кожної відмови. Нарешті, 17 червня, НМБ задовольнив прохання для всіх профспілок і наполегливо рекомендував сторонам укласти угоди про врегулювання спору шляхом обов'язкового арбітражу відповідно до розділу 8 закону про працю на залізничному транспорті. Якщо ж будь-яка зі сторін відхилить пропозицію НМБ, сторони вступлять у 30-денний період обмірковування, коли статус кво зберігається. При цьому повинен буде втрутитися президент за допомогою створення президентської ради з надзвичайних ситуацій PEB, яка виробить рекомендації щодо врегулювання спору. Члени CBC так і вчинили. Втративши будь-яку надію домовитися з NCCC, Асоціація профспілок відмовилася від арбітражу. Паралельно BLET ініціював голосування серед інших профспілок про доцільність повної зупинки залізничних перевезень. Якщо після закінчення 30 днів не надійде прийнятних пропозицій від NCCC, це буде єдиним способом примусити компанії до поступок. На той час він буде законним, оскільки весь процес відстоювання прав було поетапно дотримано. Під час останніх подій до коаліції профспілок додалося ще дві. Сумарна чисельність залізничників зросла до 140 тисяч. Унаслідок того, що ситуація набула справді серйозних масштабів, занервували пов'язані із залізничними перевезеннями й інші великі компанії та корпорації. Через представників у торговій палаті США вони звернулися до президента з проханням про врегулювання цього питання, зважаючи на потенційний страйк. Серед тих, хто звернувся: Національна федерація роздрібної торгівлі, Асоціація виробників сільськогосподарської продукції. Національна асоціація зерна і кормів Інституту добрив Асоціація американських виробників пального і нафтохімії і багато інших. 12 липня Деніс Р. Пірс, президент BLET, оголосив про закінчення підрахунку голосів з питань про страйк. 99,5% членів, які брали участь, проголосували за проведення страйку. 15 липня президент Джо Байден призначив членів президентської ради з надзвичайної ситуації. Ними стали Барбара Кей Денхарт, Девід Тумі та Айра Ф. Джа шафи як голова. У Ради буде 30 днів для ознайомлення з вимогами сторін, після чого буде внесено рекомендації щодо вирішення спору. Другий 30-денний період обмірковування почнеться відразу після публікації рекомендацій. Жодні перериви в роботі та жодні зміни умов, через які виникли суперечки, крім як за згодою сторін, не допускаються протягом цих 60 днів. Якщо після закінчення цього періоду домовитися не вийде, то кожній зі сторін дозволяється діяти у власних інтересах. На цьому етапі Конгрес матиме право примусити сторони або до виконання рекомендацій, або продовжити термін обмірковування. 22 липня свою солідарність профспілкам залізничників висловив Міжнародний союз портових і складських служб. Цей союз представляє інтереси близько 22 тисяч працівників у 29 портах. 24 липня 2022 року залізничні спілки, які ведуть переговори в рамках скоординованої переговорної коаліції і перевізники в особі національної Національного комітету конференції перевізників почали свої презентації перед радою PEB. Головним каменем спотикання в суперечці, як і раніше, залишилися підвищення заробітної плати, компенсації, зокрема медичного характеру, та впровадження нових технологій і правил виконання робіт. Профспілки запропонували щорічне підвищення зарплат у період з 2020 по 2024 рік на 6, 6, 8, 4 4% відповідно. Це становитиме 28% загального приросту. Перевізники, в свою чергу, запропонували 16% збільшення на п'ятирічний період, включаючи 2% на 2020 рік, а також збільшення в наступні роки на 3,6, 3,2% відповідно. Щодо охорони здоров'я, профспілки прагнуть фіксації вартості страхування на рівні 228 доларів 89 центів і незначного підвищення допомоги за аутизму і проблем слуху а також впровадження в договори на національному рівні політики відпусток через хворобу, додавання трьох святкових днів до відпустки або їх еквівалент. Такими є загальні вимоги CBC. Потім кожна з профспілок висунула власні вимоги, які найкращим чином відображають їхні специфічні потреби, скасування всіх неузгоджених правил відвідуваності, впровадження нових правил тільки після обов'язкового узгодження з профспілками, графік роботи 5.2, допомога на харчування збереження більш вигідних положень за всіма пунктами або їх частинами, якщо такі були прийняті раніше, внесення поправок у всі відрядження, включно з вихідними днями і всередині тижня. Оплата має здійснюватися згідно зі стандартами служби внутрішніх доходів за всі пройдені милі, оплата харчування за стандартами транспортної галузі, допомога на непередбачені потреби та виплата добових на проживання, чітке визначення обов'язків, зони відповідальності та виконуваних завдань застосування для всіх працівників статті 5 розділу 2D UTU 1996 року, що стосується відпусток. 10% надбавка за роботу у вихідні дні. Співробітникам, які працюють понад 3 години, передбачувано оплачувану обідню перерву і виплату допомоги в розмірі 25 доларів разом із заробітною платою, скасування стягнень за використання відпустки через хворобу, підвищення ставки з 1 січня 2020 року на 5 доларів на годину для обслуговування обслуговуючого персоналу і тих співробітників, які несуть відповідальність за критично важливі ремонти, випробування та інспекції. З 1 січня 2020 року підвищити базову ставку заробітної плати на 1,58% для коригування заробітної плати у відношенні між співробітниками NCFU і механіками цеху з урахуванням змін у посадових обов'язках розробити додатковий план допомоги по хворобі. 16 серпня було опубліковано 124 трьохсторінковий звіт із рекомендаціями надзвичайної ради. Почався 30-денний період обмірковування. 22 серпня Smart TD і BLET разом із іншими профспілками провели онлайн-конференцію з NCCC для з'ясування, чи можуть рекомендації PAB послужити фундаментом для попередньої угоди. Результат виявився негативним. Але 29 серпня TCU-IAM ем досягли попередньої угоди з NCCC. Відповідно до цієї угоди, співробітники отримають загальне підвищення заробітної плати на 24% протягом 5 років. У медстраховку включено лікування аутизму і розладів слуху. Передбачено додатковий день оплачуваної відпустки. Попередня угода містить положення міту, яке гарантує, що якщо будь-яка інша профспілка досягне угоди, що поліпшить умови даної угоди, то члени TCU IAM ем отримають такі самі додаткові поліпшення. 1 вересня IB досягла попередніх угод з NCCC. Результатами домовленостей стали поступове підвищення заробітної плати на 24% протягом 5 років і щорічний бонус у 1000 доларів, збільшення річного максимуму з 600 до 2000 доларів на вирішення проблем зі слухом, усунення вікового обмеження на логопедію. Також договір передбачає додатковий оплачуваний вихідний день на рік. 7 вересня надзвичайна рада профспілки та NCCC вкотре зустрілися. До них приєднався міністр праці Марті Волш у надії запобігти потенційному страйку. Якщо він відбудеться, то економіка втрачатиме 2 мільярди доларів на день. Сім із 12 профспілок ще не дійшли до жодних угод. Вони представляють інтереси 90 тисяч працівників. 9 вересня найбільші залізниці країни почали попереджати великих вантажовідправників про те, що вони оголошують ембарго на певні види нових поставок за 5 днів до закінчення федерального періоду обмірковування обслуговування о 12 годині ранку за східним часом 16 вересня. Вони також повідомили, що всі залізничні вантажовідправники можуть бути заблоковані від здійснення будь-яких залізничних перевезень задовго до крайнього терміну локауту або страйку наступної п'ятниці. Ця абсолютно непотрібна атака на залізничних вантажовідправників з боку високоприбуткових залізниць класу 1 є не що інше, як корпоративне здирництво. Наші профспілки залишаються за столом переговорів, але саме залізничні перевізники відмовляються досягати прийнятної угоди. З наших переговорів за останні кілька днів було абсолютно зрозуміло, що залізниці не виявляють намірів досягти угоди з нашими спілками, але вони не можуть юридично заблокувати наших членів до кінця періоду обміркування обшуковувань. Замість цього вони блокують своїх клієнтів починаючи з понеділка і завдають подальшої шкоди ланцюгу постачання, намагаючись спровокувати втручання конгресу. Залізничні компанії використовують вантажовідправників, споживачів і ланцюжок поставок нашої країни як пішаків у спробі змусити наші профспілки поступитися. Наші профспілки не поступляться цій тактиці залякування, і конгрес не повинен поступатися тому, що можна назвати тільки корпоративним тероризмом. Наших Членів звільняють за те, що вони захворіли або були відсутні на роботі через відвідування медустанов. Жоден американець робітничого класу не повинен зазнавати такого рівня переслідування на робочому місці за те, що просто захворів або пішов на звичайний медичний прийом. На жаль, рекомендації Ради з надзвичайних ситуацій не торкнулися цього питання. Конгрес повинен триматися подалі від залізничної суперечки і сказати залізницям, щоб вони робили те, що роблять інші, сідали і домовлялися за контрактом який буде прийнятним для співробітників. 11 вересня BMW PD досягли попередньої угоди з NCCC. Результатом стали підвищення заробітної плати на 24% протягом 5 років, щорічні преміальні в 1000 доларів, додатковий оплачуваний вихідний, відшкодування дорожніх зборів, добових, проживання в мотелі, коли роботодавець не надає житло, поліпшення в галузі охорони здоров'я. Тим часом компанії Norfolk Southern, CSX, BNSF та інші інші продовжили тиск на вантажовідправників, щоб спровокувати чисельні звернення до Конгресу та його подальше втягнення в перемовини. Станом на 12 вересня 8 із 12 профспілок досягли попередніх угод. У ці групи не входять SmartTD і BLET, які об'єднують близько 60 тисяч працівників, яких торкнулися переговори. Вони також висунули ультиматум або до контракту будуть ширше включені питання про відвідуваність відпуску і лікарняний, або вони страйкуватимуть. 15 вересня BLET і SmartTD після більш ніж 20 годин переговорів змогли досягти попередніх угод. Угоди забезпечить негайне підвищення заробітної плати на 14% після додавання 4% 1 липня 2023 року і 4,5% 1 липня 2024 року. Крім того, підвищення заробітної плати на 3% з 1 липня 2020 року, на 3,5% 1 липня 2021 року і на 7% з 1 липня 2022 року матиме повну зворотну силу для субсидії сукупного збільшення на 24% протягом п'ятирічного терміну дії угоди. Угода також включає щорічні одноразові бонусні виплати на загальну суму 5000 доларів. Витрати сторін за планом охорони здоров'я та соціального забезпечення залишаться незмінними. Вдалося заблокувати спробу перевізників прискорити арбітраж за угодами щодо складу екіпажу, щодо збільшення витрат на медичне обслуговування, що виражалося у вимогах стягування з одружених співробітників із дітьми більше щомісячних внесків на медичне страхування. Тепер усі ці угоди повинен буде підписати кожен член кожної профспілки. Таким чином набудуть чинності всі положення, як загальні для CBC, так і для кожної профспілки їхні специфічні вимоги окремо. Якщо угоди буде відхилено, почнеться страйк. Після розгляду учасниками профспілок наданих компаніями поступок та всебічного обговорення, 4 з 12 профспілок відхилили ці умови. 2 грудня 2022 року Конгрес США прийняв резолюцію, яка зобов'язує залізничників ратифікувати попередні домовленості. Тобто на законодавчому рівні незгідних робітників примусили піти на поступки перед роботодавцями. Також ця резолюція унеможливлює проведення страйку. Ще раніше Конгрес провалив законопроект про надання щорічної семиденної оплачуваної відпустки по хворобі, але то вже дріб'язок. Ті ж, хто прийняв умови раніше, вкотре засвідчили, що на більші поступки пішли все ж таки робітники, а не компанії. Не прогавте і найголовніше, контракт на національному рівні з усіма його завойованими з такими зусиллями положеннями укладено строком на 5 років, всього на 5 років, з яких 3 – це минулі роки. Тобто після закінчення цього короткого цього терміну компанії знову почнуть викручувати руки робітникам, наступаючи на їхні права. Та ніхто й чекати не буде закінчення цього терміну. Вони поступово, непомітно почнуть діяти відразу ж. На їхньому боці суди, закони, конгрес та навіть президент. На боці ж робітників тільки здатність до об'єднання. Ми наочно переконалися, як асоціація профспілок почала розсипатись через своїх же дрібніших членів, які побігли в перших рядах приймати вигідні тільки для них умови та шакалити, ухваливши пункт міту. Тільки спільними зусиллями можна домогтися успіху за всіма висунутими вимогами. Тільки залізна солідарність між робітниками здатна забезпечити перемогу в боротьбі за свої права. Прикро констатувати, але навіть такий результат тимчасовий. Боротьба за свої права має бути лише початком, початком більш серйозних і кардинальних перетворень у відносинах між різними верствами суспільства. Навчайтеся, аналізуйте, дійте. Дякую за увагу. Почуємось.